değerli katılımcılar direnişiyle tarih adını yazmış Ahmet Zindanı'ndan sizleri buradaki 50 kadın tutsak adına selamlıyorum. Susturulmak istediğimiz bu yerden yine sizlere ulaşıp sesimizi duyurabiliyorsak eğer bu dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa karşı kolektif mücadelenin sizlerin sayesindedir tutsaklığının tek nedeni bir çocuğun barış istemini haberleştirmek ve hukuk müsaadeni reddetmendir. Yani anlayacağınız hukuk ve adaletin ne demek olduğunu bilmeyen Cüheyla ailesi tarafından hapsedildim. Oysa gözlerinizin önünde yapılan zulmeti karşı tavır sergilemek insan doğasında olması gereken en büyük sorumluluktur. Zulme karşı duramıyorsak eğer vicdana, iyiye, adalete ve değişime inanmıyoruz demektir. Yani en başından kaybetmişiz demektir. İşte bu yüzden hapsedildiğim bu daracık alanda kendimi hiçbir şekilde yenik düşmüş hissetmiyorum. Asıl yenik düşenler katledilenleri, bombalanarak öldürülenleri, izlemek ve yetinip çaresiz sessizliğe gömülenlerdir. Kazananlarsa her nerede ve hangi koşullar altında olursa olsun direnmeyi elden bırakmayanlardır. Bugün Kürtler işte tam da bunu yapıyor. Adaletsizliğe karşı var olma mücadelesi veriyor. Türk kadınlar tüm zorluklara rağmen mücadeleyi elden bırakmıyor. İşte bu nedenledir ki en çok da Kürt kadınlara yöneliyorlar. Çünkü baskılayıp bedenlerini çitleyerek yok saydıkları kadınların öz dinamiğini gerçekleştirmesinden korkuyorlar. Emeğin yeniden üretimi veri haline getirip ürememize dahi artı değer mantığıyla yaklaşan meta beyinli eğil yönetimlere karşı tarihten bu yana söyleyecek sözümüz hep vardı, var olacak. Şu an Türkiye'de benim gibi yüze aşkın gazeteci, sanatçı ve binlerce siyasetçi tutuklu. Milletvekilleri şu an hapiste. Ama asla kendimizi gerçek anlamda tutsak olarak görmüyoruz. Çünkü düşüncelerimizin karmaşıklarını dışarı taşıp güzel çiçekler açtığını biliyoruz. Güzeli arayışımız burada da devam ediyor. Sarkozy'nin dediği gibi güzel peşinden koşmayandan kendini gizler. İşte bu yüzden düşüncelerimizde gizli ve güzeli aramayı elden bırakmıyoruz. Türk kadın mücadelesinden beslenen bir kadın olarak kanla kirletilmiş toprağımızı yazdıklarım ve sanatımla arındırma çabası içerisindeyim. Tüm yaşananlar unutulup kaybolmasın, tuvalime takılsın tüm gerçekleri istedim. Ve bu yüzden hapsedildim. Şimdi burada boya malzemeleri vermiyorlar. Vermedikleri gibi atık yiyeceklerden elde ettiğim boyalara ve resimlere de el koyuyorlar. Fakat onlara gerekçe direndirerek etmek gibi bir seçeneğim yok. Tanıklığın böyle bir lüzumun olmadığını söylüyor bana. Mücadelem bana üretmeye karşı hiçbir engelin gerçek anlamda olmadığını, eğer varsa bir engel onun kendinden başkasının olamayacağını öğretti. Ürettiklerimi anlamlandıran desteğiniz benim öz benliğimi bulmamı sağladı. Varoluşumun inkarının en büyük sembolü olan bu yerde kendim olarak çıkacağım. Bu ortak mücadele sayesinde, sizlerin sayesinde. Bu programı düzenleyen Kedistan'a, Nazöke'ye ve birçok kişiye teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri Kürt kadınların direniş bulduklarıyla selamlıyorum.